يستوي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Baheula, baheula kamari ayah hiji أي نرانا Kyai Haji Mas Abdurrahman nikah keturunan Banteng ngaana Siti Syafinah hasil perkawinan Kyaieta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaan asnawidi dicaingi lahir asnawi hiji lahir Nati babaarii begitu lahir sehat gede-gede gede didku umur 12 tahun asnawi talar Quran persis kosmoharai didde ensus di Alquran Ker kerja Minggu Gusti Ramahna diumbuku Gusti keayaan mukaadaya nage lantaran asnawi cerdasnya luar biasa tapi ramah timletik koisapik gitu tadi Ramar nakadele pun kurang, jojotos. Kalau <laughs> masalah jadi standingnya. Ta, digikan ke umur tujuh belas tahun, rencana nak rek di pasantren ke kan Mekah dilaksanakan. lah ke Mekah, umur belas tahun. hiji Kimo nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khotib Sambas dididik kutiluan kutiluangan lantaran pendak sarang Ki Ahmad Khotib mata sepuh Ki Ahmad na tilu tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggis diajar na. Anggris diajar ngajiina dan Angris belajarnya lantaranndung ngandu tilu tahun kita balik-balik berarti 17 tambah Timur 20 tahun datanglah K sangsta datang ka lantaran zaman hari tama zaman Rita maka dipaksa ke rumah hayang dipaksa kita kawin ayah mamang mapan hayang orang oh, memaksa bedanya sakit umur 20 tahun kawin saya sehingga umur 20 tahun kawin siap rekien pondok pesantren tidinya ayah Kiai Sohib, Timengger, Ceki Sohib, Tia Asnawi, lah keak-kena bisa ngaji ak-kena anjing tegis maher baca Qurannya kenak-a anjing tegis di Mekkah Er mad ngaji pondok pasantren malalana jauh tadi itu lain sekedar ngaji ambil Jerumiah lantaran pondok pasantren maka ditunaatkan Kudus siap perangnya pondok terjadihi jadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu nak des terkenal di Mekah ge komo diurang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjena nurut akhirnya anjena datang ke Kiai sehingga saya datang abdi badai dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engke sok kagoda kupil kada Iya, di dididik dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib tadi Didi ternyata orang yang lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji fatul muin fikih dan lain sebagainya bagus maher berikut hadis selama tilu tahun di Mekah teh mundur luar biasa tapi ternyata ayah hiji ilmu nukudu di tiga weku asnawi di mana didiciuhan olah marah dimana ngaji u ayaang duit ce kisapik tadi katarak bisa wirih dan genis 50 jutal kewir dantulasan terima zuhud didilah dididik didilah dididik ku sohib cuman tetap begitu dididik can anggus terjadi-jadi dididik zikir terjadi-jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ia salah zikir teh nu teh aan lentaran istimewa guruna Masya Allah hanya satuhunnawiK istimewa anakkumahakara kumuur 20 hiji berarti begitu sehatnawi manteng jasa dikirna keluar timah begitu kalau keluar timah ningali Baitulah kaget sehatnawi